Mani sauc Normons Avodiņš un es esmu redzījuma TV6, TV3 autoziņas vadītājs. Skaidrs, ka degvielas kvalitāte jaunām automašīnām ir tikpat svarīga kā lietotām, it sevišķi ņemot vērā faktu, ka jaunu vai modernāko automašīnu dzinēja tiek izstrādāta ar aprēķinu uz pašām kvalitatīvākajām degvielām. Lietojot mazliet citādas degvielas automobils, protams, darbosies, taču neizpildīsies vai tikai daļai izpildīsies eh, svarīgākie parametri, nu, piemēram, degvielas patēriņš vai kaitīgo izmešu fons. Jaunu automašīnu pircējiem un lietotājiem ir jāsaprot viena lieta, ka mūsdienu vieglo automašīnu motori darbojas paaugstinātas slodzes režīmos. Faktiski tie visi ir forsēti dzinēji. Ja mēs gribam no maza 1,4 litru motora noņemt 160-170 zirgspēkus, un tas ir ikdienas automobīls, nevis sacīkšu tehnika, tad ir jāsaprot, ka šim motoram ir paaugstināts prasības pret degvielas kvalitāti. Pretējā gadījumā tas vienkārši nedarbosies vai darbosies slikti. Un vēl ir jāsaprot, ka degviela šajā gadījumā ne tikai baro motoru, bet arī uztur to darba kārtībā. Un vēl viena lieta. Mūsdienu automašīnu dzinēja ir aprīkota ar dažādiem palīgi mezgliem un ierīcēm, kas samazina kaitīgos izmešus. Un, eh, ja mēs nelietojam augstvērtīgu degvielu, tad eh, pastāv risks šos mezglus sabojā. Tas attiecās, piemēram, uz katalizatoriem, jeb tā saucamiem atgāzu neutralizatoriem un sevišķi uz kvēpu filtriem. Turklāt tas ir svarīgi ne tikai dīzeļdzinējiem, bet arī benzīna motoriem. Gadu gadiem mēs bijām pieraduši pie tā, ka automašīna reālais degvielas patēriņš ļoti reti sakrīt ar ražotāju uzdoto, un tas bija saistīts ar tās saucamajiem vidējā patēriņa cikliem. Bet kopš neilga laika mums ir ieviests jauns cikls, tas saucās VLTP, un tas ir daudz tuvāks realitātei nekā iepriekšējais. Un ten nu rodas jautājums, vai tagad automobīļi tērē vairāk. Patiesībā ir gluži otrādi. Autoražotāji ir ļoti labi norēģējuši šo situāciju un ir pat tādas automašīnas, kuras tērē mazāk nekā iepriekš. Ļoti labs piemērs ir automobīls, kas stāv man aiz muguras. Tas ir Volkswagen Passat un ar 2 litru turbomotoru, kam ir 190 zirgspēku, tātad ļoti laba dinamika, Ar šo mašīnu var pilnīgi mierīgi nobraukt ar 6 litriem uz 100 km. Nu, diez vai agrāk tas būtu bijis iespējams. Saistībā ar apmēram 5 gadus seniem notikumiem daudz pircēji kļuvuši ļoti piesardzīgi pret vieglajām automašīnām ar dīzeļdzinējiem. Es gribētu teikt, ka bažām nav pamata, jo modernie dīzeļi ir tik nosacīti tīri, eh, kā vēl nekad. Tas ir saistīts ar šo automašīnu konstrukciju. Protams, ka šeit arī palīdz laba degviela. Ja mēs paskatāmies uz Nestas piedāvājumu, nu, tad prodīzeli ir ļoti labs piemērs, jo pirmkārt samazinās dūmainību, samazinās arī kaitīgi izmeši, un pats labākais automašīna arī gluži vienkārši labāk brauc. Nav pamata bažām par to, ka jaunā tipa degvielas, piemēram, prodīzela, varētu būt neizturīgāks pret salu kā parastais ziemas dīzels, jo prodīzela kristalizācijas temperatūra ir mīnus 37 grādi. Ne jau velti šo degvielu sauc arī par ledlauzu. Degvielas iegādes brīdī iesaka būt ļoti prasīgiem un izvēlīgiem, tāpēc, ka tas, ko jūs lietat savā automašīnā, faktiski noteiks to, kā darbosies jūsu auto.